Echi baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba mtoto Mwanza Mr. Mwanza Onene na Lensu geke unaweza ukaniita mtemi mtemi Echi baba baada ya mwana marundi mtemi Echi baba kama kawaida sasa hivi uh, mama amesema kwamba zile zile koo za kitemi za kichifu zirudi. Mi napenda kutoa ongera na pongezi pia kwa mama Mama Samia, rais wetu pendwa, ongera sana kwa hili, ongera ongera sana sana sana mama yetu. Uh, mimi leo nilisema nitaongea kidogo, nataka nizungumze kidogo. Ndoa nilisema watu mmekula mmeshiba acha nishushie kwanza. Naona maswali yalikuwa ni mengi sana sana sana sana. Oh, H baba, kwa nini umeamua kumpost Diamond? Sio kwa nini, si umeamua tena, mara si umemwanfollow Harmonize, mara si umefanyaje? <laughs> Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini nataka niseme kitu kimoja ni kwamba hebu tufikie mahara basi tuweke heshima kidogo, tufikie mahara mheshimu wazetu, pia tufikie mahara mtuheshimu, ili tuheshimiane watu wote kwa pamoja. Mimi niwaheshimu sana mashabiki, nawapenda sana na nawaheshimu sana lakini, kwa nini nyinyi hamtaki kuniheshimu? unaweka bando lako unakuja kunitukana bila sababu zozote, mi hata sielewi kosa langu lipi. Unajua hivi vitu kuna muda tukae tufikirie na tujue pia kuna ubinadamu na kuna maisha baadaye pia. Mi ni mtoto wa Kiislamu ya kuna vitu vinavyoendelea saa zingine nakuwa sipendezwi navyo kabisa kabisa kabisa. Ushauri wangu ni kitu kimoja. Uh, mwaka jana Harmonize ambaye ni mdogo wangu Konde Boy Jesh aliweza kumposti Diamond Platinum kupitia peji yake ya Instagram na kulikuwa hakuna tatizo lolote, na watu wengi mlimpongeza na nini, wapo wanaenda kumtukana na nini, lakini alifanya jambo zuri sana mdogo wangu. Big up sana kwake, big up sana Konde Boy. Alifanya jambo zuri sana kwa sababu anajua yeye alipotoka, alikumbuka alipotoka na anakokwenda ni wapi, akaamua sasa baadaye tena ndugu yangu Harmonize kaendelea, kafanya game lake, kafanya kafanya, kapambana, tumepambana, akakutana na Alikiba, akachukua picha ya Ali ambao wamepiga pamoja, akaposti, mkaongea kwenu, mkaongea kwenu. Mi sioni kama kuna tatizo mtu akimposti mtu, ushaelewa? Sasa nikasikitika kuona <laughs> ndugu yangu mmoja, ndugu yangu mmoja, ndugu yangu sana sana sana, ndugu yangu sana sana. Uh, ni mtangazaji wa kituo cha redio kikubwa sana, ni ndugu yangu, lakini da, ah, kuna muda aliongea akavuka mipaka, lakini kwa sababu ni ndugu yangu bana, haina shida. Uh, aliongea vitu vingi, aliongea mambo mengi, lakini mimi nachoweza tu kusema ni kitu kimoja. Uh, usiweke uongo sana kwa watu na usiwaaminishe sana watu uongo, haipendezi watu wanamjua Chibaba vizuri. Yaani kuna <laughs> watu huwezi kuwadanganya kitu kuhusu Chibaba. Yaani sijui nisemeje, huwezi kuambia kitu chochote. Lakini mimi nilipendezewa na yeye kuwa barozi. Big up sana kwako ndugu yangu. Umekuwa barozi mzuri. Big up sana sana, nimependa. Mimi nakukubali na nakukubali sana. Ni ndugu yangu. Ah, uh, ili swala la kwangu mimi kumposti Diamond yani limeleta tatizo kubwa sana, hata sielewi ni nini na kati huyu huyu ndugu yangu huyu huyu ndugu yangu ambaye yeye kazungumza sana juzi, kwa Alikiba yupo, kwa Diamond yupo, kwa Harmonize yupo, na kote anaenda sehemu zote, anaishi kwa amani. Why baba kumpost Diamond ndio imekuwa tatizo? Huyu anaenda hizi sehemu zote tatu, anakuja kumshambulia tena H baba. Ndugu yangu, labda kama ulihisi nikienda kule naweza nikapewa ubarozi, labda wewe ukanyang'anywa, labda mimi nahisi ndio hilo, lakini wewe ni ndugu yangu, tatizo liko wapi? Mimi nikiamua kumpost Diamond, nampost tu kwa sababu akaunti ni yangu na page ni yangu mimi bila tatizo lolote. Mimi sitaki haya mambo mambo haya sijui eti ampendi fulani, ampendi fulani. No, mimi sitaki hivyo. 2022 tuishi kwa amani, tupendane, tusogeze Bongo Flava yetu isogee juu. Upendo ni muhimu sana. Kuna kitu kizuri kama upendo. Mimi ni Mtanzania, natokea kwenye familia duni sana hawa wasanii wenzangu wote ambao mimi niko nao wanatokea kwenye familia duni, kwa nini siwapende? Maskini anampenda maskini mwenzie. Mimi natokea kwenye familia ya chini kabisa. Sasa leo ninapomwona Diamond kafanikiwa, na fry. Napoona Harmonize sasa hivi amefanikiwa, mimi na fry. Napoona Likiba anafanikiwa, na fry, sababu wote ni wadogo zangu. Labda sijui mimi kwenye umri wangu mimi na Alikiba labda kidogo, sasa tuweza kuwa tuko sawa ama tumepishana kidogo. Lakini ili jambo la mimi kuonekana kama nimekosea, jamani, mi sikupenda kabisa, sikupenda kabisa, sikupenda. Mimi nipo Konde Gang for everybody, nipo Konde Gang for everybody, mnajua wote na mnajua kabisa mimi na mdogo wangu Harmonize mapambano tunapambana sana, mm, pia nampigania sana mdogo wangu, na siwezi kuongea vibaya kuhusu Harmonize. Hilo naomba mliweke pembeni kwanza, na siwezi kuzungumza kitu kibaya sasa hivi kuhusiana na, na Diamond siwezi, na siwezi kuzungumza kitu kibaya sasa hivi kuhusu Alikiba. Hapana, siwezi. Nimeamua kwa mapenzi yangu mwenyewe. Kama msanii atakosea, nitamrekebisha kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mambo yaende hivi hivi, sipendi kona kona. Kama ataongea uongo, nitakuja kuongea lakini naona mambo yanaenda vizuri. Kwa nini sasa? Why baba, kuna nini? Nilikuwa bado hata sijazungumza. Unajua, nimekaa nikafikiria, nikasema ah, kosa langu nini mimi? Nimefanya nini kwa? Yaani sijui hata nilichokifanya ni nini. Yaani sababu naona kila mtu ananishambulia, oh, oh sijui umemwanforo sijui. Ah, mimi nataka kuuliza kitu kimoja. Unajua kumunfollow mtu sio tatizo, yaani amjui nimeunfollow mtu kwa sababu gani, amjui. Yaani mimi ndio najua anachokifanya. Mbona Harmonize alianfollow watu wote akaacha mtu mmoja tu, akamfollow mtu mmoja? Mbona hamkusema chochote? Nah. jana sikitika sana, kila kitu echi baba baba nimefanya nini? Mimi ni Konde Gang, mnajua kabisa mimi ni Konde Gang, lakini nikiamua kumsupport Diamond namsupport tu. Kwani kuna kosa gani? Kwani kuna tatizo? Mbona mbona wengine mnaishi kwa amani, kwa nini mimi? Yaani kwa nini mimi? Kwa hiyo mlitaka mimi labda niishi na mavita vita ambayo hata hayana msingi kwangu ya nini sasa? Mimi niliwaambia na jambo langu ndugu zangu, niliwaambia nina jambo langu, tena ni muda mrefu. Nikaambia nitaongea Jumatatu, sikuzungumza. Spendi mwandamo. Mimi ninachotaka ni kwamba mziki wetu usogee. Da. Watu paka wakafika mbali eti oh, kwa kuwa jina lake alikuwekwa sijui kwenye ile show. Show ipi sasa? jina langu lipi? Harmonize kama yeye na uongozi wake hawajaweka jina la Chibaba, si tatizo. Yaani kwangu si tatizo, si tatizo. Awilo alikuwepo, Awilo Longomba ambaye ni king, brother, legend. Alikuwepo. Kuna nini? Mbona sana alikuwepo kibao? Kama mimi jina langu alikuwepo, kuna wasanii waliowekwa majina yao na wakalalamika na wakajitoa. Tatizo nini sasa? Kikubwa nataka tuniambie kitu kimoja, hebu tusimame kwa pamoja, tuisimamie bongo flava yetu, tusimamie mziki wetu, tukuze mziki wetu, tusapotiane. Kikubwa ni sapoti, tusapotiane. Yaani napenda sana sana sana sana tusapotiane. Hivi vitu hivi bana, eti fulani kaposti hivi kafanya, eti sasa hivi ame unfollow fulani, si Jamani, hii mataka mimi niishije? Inauma sana sana sana. Unajua Watanzania ama ndugu zangu, nataka niambie kitu kimoja. Mnanijua mimi nilivyo mbishi, mnanijua mimi ni mbishi. <laughs> Nikikukubali mimi basi ujue kuna kitu cha ziada ambacho umekifanya, mimi nimekukubali. Lakini kwa sasa hivi sikubaliana na hawa machawa sikubaliani nao hawa machawa. Nataka niongee ukweli kutoka moyoni. Dhamira yangu na lengo langu kwa kile mlichokiona, kwa ambao niliwaudhi, naombeni mnisamehe kabisa. Kwa ambao mtahisi niko sawa, mtanipongeza kwa hiki ambacho mimi nimekisema. Machawa watatuharibia mziki wetu, machawa wataharibu sanaa yetu machawa watakuja kusababisha hii ajira ya vijana ambao ni kubwa kwenye taifa hili kuharibu hii ajira. Wanaongea vitu ambavyo havina point, kuharibiana. Mimi sitaki, nimejitoa kwenye hilo kundi la wale watu ambao wanataka kuharibu mziki wetu sisi. Mimi kama kaka yao nimeipigania Bongo Flava pia, mimi ni miongoni mwa wale wasanii ambao wameipigania Bongo Flava hizi kelele za machao mimi sijapendezewa. Unajua hakuna kitu kibaya kabisa kama nyinyi mlikuwa mjui. Nishai kuambia hata Konde Boy alishai kuambia kwamba H Baba ni brother. Mimi sio chawa. Navua na miwani nataka nikuwekea hapa. Mimi sio chawa. Mimi nikikukubali nimekukubali. Nikikunawa nimekunawa. Lakini sitaki kile unachoamini wewe kuhisi mimi na tatizo na mtu. Sitaki hicho kitu mimi. Kuna watu paka mmefika mbali, mnafika mbali. Ni sitaki kabisa hivyo vitu. Sasa eti mtu anakuja anaongea vitu ambavyo hazi, yani havina hata msingi, havina hata mantiki. Mimi nimesema tuna jambo langu tutazungumza. Mtu anaenda kuzungumza kitu ambacho hakina maana. Mara H baba sijui eti sijui kodi, mara sijui eti sijui aliomba kodi. Hivi jamani, niulizeni tu kitu kimoja. Dar es Salaam kwa mtu anavyoijua milioni mbili unaipeleka wapi kwenye kodi ya nyumba? Mtu anaongea uongo eti o oh, mara ada za watoto wake. Jamani, mi niongee tu kitu kimoja, kwa watoto wangu hilo swala halipo. Leo nataka niongee mambo makuu matatu. Kama nilivyoambia, Jumatatu ya leo ina mambo makuu matatu. Kwanza, nataka mashabiki wajue wana nafasi kubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Flava ama tasnia ya muziki na sanaa zote kwa ujumla. Shabiki ana nafasi kubwa sana. Nitarudi kuelezea nini maana ya wewe kuwa shabiki. Namba mbili, nataka nikupe maana halisi ya mwanamuziki ama msanii, mnapenda kutumia hilo jina. Sanaa haina ubaguzi, msanii yoyote ni msanii, sanaa ni sanaa, haihitaji ubaguzi. Jambo la tatu, tasnia nzima, tasnia nzima ya sanaa kwa ujumla, lazima watu wajue faida zake. Sasa tukifikia hatua kwenye faida, wengi mnakuja kutukana watu, kwa hiyo mnapenda hasara, ampendi faida kabisa. Jambo la kwanza, shabiki, unatakiwa msanii yoyote akupe heshima kubwa sana. Bila wewe hakuna mwanamuziki wala msanii bosi wa msanii ni shabiki, na kuomba hapo ulipo wewe kama shabiki ukae ukijua msanii ni mfanyakazi wako wewe, ni kibaraka wako wewe. Msanii anatakiwa akuheshimu sana. Msanii anatakiwa ajue wewe ni nani, sio msanii anakudharau. Msanii anakuona shabiki kama si lolote. Kuna vitu mimi wanachukia sana kuona, labda inatokea shabiki kwa mapenzi yake mwenyewe, mara kapigwa makofi, mara nini, inaniuma sana, huwa naumia sana, naumia sana kwa sababu msanii bila shabiki hakuna msanii. Mtu ana mapenzi yake, mahaba yake mwenyewe, anakupenda wewe, ujui, mtu anakupenda kutoka moyoni. Sasa labda unashindwa wewe kuzuia watu wako, labda unampiga yule mtu, haileti maana kabisa kabisa kabisa. Msanii ni kioo cha jamii. Unaelewa maana ya msanii kuwa kioo cha jamii? Msanii ndio kioo cha shabiki ambaye ndio jamii husika ambayo inamtazama msanii. Kwa hiyo msanii akikuonyesha tabia mbaya au mbovu yoyote, anaharibu vijana wengi huku nyuma na vijana ndio taifa la kesho. Kwao wanatakiwa vijana watambue kwamba msanii ni kioo ambacho kinatakiwa kiwe na adabu na heshima, kuheshimu mashabiki zake. Sasa mtu anakurupuka tu oh, baba baba baba, kwenye nini? Tunatakiwa tukuze sanaa yetu kabisa kabisa kabisa huwa nasikitika sana ni kuona kama msanii anakuwa jitambui, anafanya vitu vya ajabu ajabu mbele za watu. Hapana, mimi sipendi hicho kitu. Ndio maana mdogo wangu Harmonize huwa anakaa naye sana kumwambia tuishi hivi, tukae hivi, tukae hivi, tukae hivi, na anaishi vizuri na ni mtu mwenye hekima sana na busara. Nampenda kwa sababu ya hekima na busara. Nimechukua jukumu mimi kama mwanamuziki H Baba, umenijua H Baba kupitia mziki wangu. Nimechukua jukumu la kuamua kwamba mimi mwenye sijalazimishwa na mtu wala sijaambiwa na mtu yoyote, nikasema hapana, Diamond ana mabaya yake, lakini ana mazuri yake mengi ameyafanya. Kwa nini mimi tu? Kwani mimi nani? Tatizo nini? nikamposti ndugu yangu, mapenzi yangu mimi mwenyewe, eti imeleta tatizo. Sasa tatizo lipi? Mbona ndugu yangu Harmonize ambaye yeye ndio kwa matatizo makubwa na na nini na Diamond, mbona yeye mposti Diamond vizuri kabisa na kulikuwa kuna tatizo lolote? Why baba? Nataka niambie kitu kimoja, tukuze sanaa yetu, tupendane, tuweke umoja wa Nigeria wamepiga hatua kubwa sana kwa sababu ya upendo. Si tunazidisha wa machawa. Hakuna kitu mimi kina news kama wa machawa. Mimi sio chawa. Hawa machawa ambao nyinyi mnawapa nafasi ya kuwasikiliza ndio wanaoharibu hii sanaa yetu sisi na kuiumbisha. Wanaongea vitu vya kijinga jinga ambavyo hata havina maana. Uende kumsikiliza mtu anaongea upuuzi, unamsikiliza nini? Alafu wengine wanajifanya wana akili timamu, nia tasiri, yani mimi nachoweza kusema jamani, mimi sio chawa. Mimi nataka tasnia yetu ikue. Tukuze sanaa yetu. Hawa wadogo zangu ambao wamefanikiwa, wana mafanikio, basi iwe kioo kwa hawa madogo wengine ambao wanataka kufanikiwa na wao, wajifunze kitu kupitia hawa. Mfano mkuu ni nini? Mfano mkuu ni kuigwa. Wadogo zetu wanatakiwa wajifunze kitu kupitia hawa wasanii walioko mbele yao. Leo mimi nafurahi kuona Mario anafanya vizuri na enjoy na nafurahi kabisa. Sanaa ikue. Kwa nini mnataka yani watu sasa tuzungumze yani kila siku labda kuwe na matatizo mwaka ukikata ukikata matatizo mimi sipo kwenye mambo yenu ya uchawa. Nataka sanaa ya Tanzania ikue. Mama kasema kazi iendelee. Ina maana kwamba tuache ama maujinga ujinga haya tu, tuache upuuzi puuzi, tuweke kila kitu mezani, mambo yaende vizuri mmeona Kosota wamerudi vizuri kabisa. Tuzo za wasanii wanamziki wa Tanzania zinarudi kwa heshima kubwa kupitia BASATA. Wamekaa wamefikiria, wameona ah, inatakiwa hapa turudi tuinue sana yetu Tanzania. Kwa mara ya kwanza wamerudi kwa sababu ya tuzo moja kwa moja. Wasanii tutapokea tuzo na Mirabaa watu wameshaanza kupokea. Sasa watu wanaanza kupokea, sisi tuingie kwenye matatizo ya nini? serikali yenyewe haipendezwi na hiki tunachokifanya sisi. Mimi naungana na serikali, mimi naungana na wananchi, mimi naungana na mashabiki wote kwa pamoja, tukuze sanaa yetu. Hilo ni jambo la kwanza. Na kuja jambo la pili, hatua ya pili, watu na miwani. Mwanamuziki au wengine mnapenda kuita wasanii Msanii ni kioo cha jamii. Msanii ana vitu vingi sana anapenda kutoka kwa shabiki. Kwanza, upendo. Msanii ukimpenda naye anakupenda. Hekima na busara zako. mwanamuziki ni yani, tuseme ni kama mtoto anapenda kubembelezwa. Sasa leo hii mtu anaweka bando lake, anaenda kumtukana mwanamuziki mkubwa wa zamani ambaye kapambania hii sanaa na kuonyesha njia ambazo hawa wadogo zetu sasa hivi wanakaa vizuri na wanaishi vizuri, lakini waliochonga barabara wakiweka hata posti yoyote wanaenda kutukana. Hizi timu timu hizi ambazo zinataka kuvuruga wanamuziki na muziki. Unatakiwa kuwa makini sana kwenye unapokuwa kwenye upande wako. Kwa mfano, mimi natamani sana kuona yani timu Wasafi wadili na wasanii wao na shughuli zao wao kama wao, wajisifie wafanye nini, watajua wao. Team Konde Gang warudi kwenye wasanii wao na watu wao kama wao, wasijihusishe kwenda kutukana kule wala kule, wasije kutukana huko. Kings Music wadili na mziki wao, yani Kings Team wadili na mwanamziki wao na wanamziki wao wasidili na timu nyingine kutukanana kuhusu wasanii isiwepo. Na waombeni mimi kama mdogo wenu, kaka yenu, jirani, rafiki, hivyo hata kama anatokea Mwanza sawa, hata kama ni Msukuma sawa, lakini mawazo yangu mimi ni ile hekima ama heshima ya mwanamziki iwepo huwa nachukia sana kuona mtu anaenda kumtukana mwanamuziki ambaye katengeneza barabara bila sababu za msingi. Ukimheshimu mwanamuziki utapata raha sana. Hakuna kitu kizuri kama kukatishana tamaa. Mwanamuziki ni mtu ambaye watu wengi wanaongoza kuwakatisha tamaa wanamuziki. Yaani mtu anaweza akawa yani watu tu wakakaa kigengegenge fulani hivyo wakatengeneza tu kwamba huu tumshushe. Busara zako, heshima zako kwa mashabiki, mziki wako mzuri unaowapa mashabiki, lakini watu wakaamua tu kushusha heshima yako, watu wakaamua tu kushusha kile ulichokifanya wewe kwa muda mrefu. Kwa mfano mimi, tunitolee mfano, mimi napenda sana kuona kitu alichokifanya Harmonize Konde jeshi baada ya kutoka Wasafi akaamua nataka nisimame mimi kama mimi, na mimi nikamwambia mdogo wangu, utasimama na utaweza, tutasimama kwa pamoja. Si kwamba alikuwa tajiri sana, ana pesa nyingi sana, hapana. Hekima yake na busara zake na upendo alionao ndio silaha kubwa sana kwa Haman nikamwambia mdogo wangu, tutavuka hapa tulipo, hata kama hatuna chochote, lakini tutavuka kwa pamoja. Mimi nilikuwa Mwanza na biashara zangu za magari, akaniambia brother, njoo tupambane. Tumepambana kweli. Leo sana yetu imekuwa kubwa sana kwa mapambano ya wasanii ambao wanafanya vizuri sasa hivi. Kati ya mapambano huwezi kuacha kumtaja Diamond Platnumz. Nasibu kajitahidi sana sana sana sana kuipigania sanaa yetu, anastahili pongezi kubwa sana. Mimi kama mwanamuziki na zawadi yake yeye nampa. Nipo kwenye maandalizi ya kumpa zawadi Diamond Platinum, nipo kwenye maandalizi mengine tena ya kumpa zawadi King Kiba. Alikiba anastahili pongezi sana, hajatoka kwenye ubongo flava, yupo kwenye ubongo flava, ni mwanamuziki. Diamond ni mwanamuziki, Jesh Konde Boy ni mwanamuziki, lakini nikaona hapana, heshima ambayo anastahili shabiki apewe na mwanamuziki ndiyo heshima ambayo mwanamuziki naye anaisubiri kuipata kutoka kwa shabiki. Shabiki unatakiwa uweke misingi bora kwa mwanamuziki unayemkubali na mwanamuziki atakuwekea misingi bora ya burudani, kazi zake kuwa nzuri kwako wewe, ili uweze kuenjoy mziki mzuri. Ndio maana nikasema mwanamuziki ni kama mtoto, anastahili malezi bora. Tusi eti msanii hajatoa wimbo sui miaka miwili mitatu kwenda kumtukana, si sahihi. Tuonyeshe mapenzi, tupendane, mtu support sisi wanamziki wenu. Mimi nataka wasanii wa Mwanza wajifunze hiki kitu kwa sababu Mwanza tunaongoza sana kutoa wasanii, wanatoka sana kwa kasi na wanaimba sana, wana vipaji sana. Leo kwa mara ya kwanza nataka niwaambie kitu kimoja kizuri sana kuhusiana na mwanamuziki. Mimi nilikuwa nikirudi Mwanza nyumbani, najitahidi liwalo na liwe niondoke na mwanamuziki mmoja niende naye Dar es Salaam. Ukija kumuuliza Baraka da Prince atakwambia Chibaba ana msaada gani kwake. Niliamua mdogo wangu, nikashika mkono, tunasogea mdogo wangu ana uwezo, anaimba. Leo watu wamemtengezeti Baraka na kiburi. Kiburi gani? Kwa kuwa msanii anatoka Mwanza tuonekane yeye tu ana kiburi. Kwa kila msanii anatoka Mwanza ana kiburi. Kiburi kipi? Mumfanyie makosa nyinyi, mumtengenezea na kiburi. Kiburi gani? Baraka ni msanii mwenye nidhamu na hekima, lakini leo mmegeuza hekima yake na busara zake kufanya kwamba onekana yeye ni mkorofi. Ukorofi upi? muwe mnaangalia watu wakandaziwa. Hatupendi dharau, hatupendi manyanyaso. Hekima, heshima ni kitu kizuri sana. Sikuishia hapo kwa Baraka da Prince, mdogo wangu ana nidhamu na nidhamu zake, ndio maana mlimpokea vizuri. Lakini kuna watu tu, kikundi cha watu kidogo, kimtengenezea vitu ambavyo ndivyo sivyo. Kwa kuwa anatokea Mwanza, tusibaguane. Nikarudi tena nikashika mkono Young Killer, Msodoki mdogo wangu, rapa bora, kijana mdogo mwenye mistari ambao watu wengine hawana. Watu wazima wenyewe walianza kukimbia. Kawaburuza sana mdogo wangu, kawaburuza sana mdogo wangu, akawa karibu sana na Diamond Platinum pale. Mwendo ni ule ule, watu wakaja kutengeneza tena eti Young Killer na kiburi. Kwa hiyo wasanii wenye viburi wanatokea Mwanza tu. tusiishi hivyo. Mdogo wangu alifanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi anafanya vizuri. Mimi nikikuona una kipaji ndio furaha yangu mimi. Ndio maana wengi walisema ah, Echi baba baada ya kuimbwa kwenye Uno ndo kajifanya ana urafiki na Harmonize. No, niliangalia uwezo wa Harmonize, kipaji chake na anachofikiria mbele management yake ile heshima na busara, nikakaa na Jembe Jembe the big boss, akanieleza mdogo wangu Hamisi, tunatakiwa tufanye moja mbili tatu. Konde Gang hii hapo kwa uwezo wake ye mwenyewe Harmonize switch baba. Mimi si uwezo wangu uliosababisha Konde Gang ikue, hapana, uwezo wake yeye mwenyewe, uimbaji, heshima, mashabiki zake anavyowaheshimu ndio kitu kikubwa na cha msingi kabisa. Kwa mziki unahitaji busara, hekima na upendo ndio kitu kikubwa sana kwenye mziki. Jambo la tatu, heshima ya tasnia ni kutokuendekeza vitu ambavyo havina msingi kwenye tasnia. Machawa wasiokuwa na faida, wana misingi, wanaropokaropoka tasnia itaki tasnia imetupa sisi wanamuziki nafasi kubwa sana, na sisi tunatakiwa tuitendee haki tasnia yetu sisi, pasipo kuendekeza watu ambao wanaivuruga hii tasnia yetu sisi. Na wadau, msiweke ubaguzi kwa wasanii. Wadau, msiweke ubaguzi kwa wasanii. Makampuni, msiweke ubaguzi kwa wasanii. Hakuna kitu kibaya kama mtu anastahili kile kitu ambacho anatakiwa kupewa, alafu mnatengeneza duara lenu la msanii asifaidike kitu chochote, asipate kitu chochote, afu baadaye mnamsema vibaya. Tasnia ni hekima na busara na misingi ya wanamuziki, wanatakiwa kuheshimu sana tasnia hii ya muziki, kwa sababu kizazi na kizazi kinachokuja kitaishi kupitia tasnia hii. Leo wadogo zetu wanajifunza nini kupitia sisi? Kama sisi tutaivuruga tasnia, wadogo zetu watakuja kufanya nini? Tuamue sasa, tuivuruge tasnia, tuvuruge heshima, kila kitu. Je, vipaji vitakuja? Wadogo zetu wataibuka? Mziki utakufa, tasnia yetu itayumba kabisa. Sasa tufikie mahara tuweke hekima kubwa sana kwenye hii tasnia yetu sisi ya mziki. Hii tasnia ni kubwa sana na tunayo furaha sasa hivi kwa mama yetu Samia, rais wetu pendwa, katupa nafasi kubwa sana. Serikali yetu iko karibu sana na sisi kupitia tasnia hii. Sasa kwa nini tasnia sisi ndo tuanze eh, eh, eh, eti Chibaba sijui ikasema hiki na hiki na hiki na hiki na hiki? Kwa nini? Nakati Chibaba ni kioo cha jamii, kuna tatizo gani? Hawa machawa hawatakiwi kwenye tasnia hii ya sanaa. Kama utaniunga mkono sawa, hutoniunga haina shida, lakini wanaharibu wanaharibu tasnia yetu kabisa kabisa kabisa. Leo msanii ambaye yupo kwenye tasnia hii ya sanaa kwa ujumla anawaza natokaje? Yaani sio niambieje, yaani tumefikia hatua mbaya sana kwamba kizazi hiki kinachofanya mziki sasa hivi kutoka imekuwa shida sana. Kwa nini kutoka imekuwa shida? Tasnia, wadau, naombeni tubadilike. Wadogo zetu wanatumia nguvu kubwa sana, wanatumia mpaka pesa. Yani, yani, yani msanii mdogo anaweza kuuza hata simu yake ili arekodi tu anaweza hata akafanya jambo lolote ambalo hata yani yani si nikwambieje, yani ili mradi tu aingie kwenye tasnia ya mziki. Lakini kuna watu wanamkatisha tamaa, wengi wao ni wadau tena wao wa mziki, ujui, uwezi kufanya hiki, uwezi kufanya hiki. Wanasahau kwamba hata Harmonize aliyokatishwa tamaa hivyo hivyo, lakini kukata tamaa akaingia kwenye tasnia ya mziki tu hapo mpaka sasa hivi. Diamond mwenyewe shakatishwa tamaa na watu wengi sana. <laughs> ni ndo siseme kabisa. Sababu mimi nakumbuka uh, mara mwisho nimeongea na Ali ilikuwa ni ngoma yangu mimi nimemshirikisha Alikiba. Niko mimi Alikiba pamoja na Vumi. Tuliongea vitu vingi sana. Tunaipigania sanaa yetu. Tunapigania tasnia ya nchi yetu. Tasnia ikue. Tasnia imekuwa au nasemaje bwana harusi? Tasnia si imekuwa? Sasa kama tasnia imekuwa, lazima tujue tasnia yetu tunaipeleka wapi. Leo Nigeria wametupita mbali kabisa, na kati sisi tuna nafasi kubwa sana. Kiswahili sasa hivi ni dunia nzima. Tukuze Kiswahili, tasnia yetu ikue. Jamani, mi niwaambie tu kitu kimoja, tufanye chini juu. Tasnia yetu inabidi tuungane kwa pamoja, tuikuze tasnia, wadau, wanamuziki, watu wote, sanaa kwa ujumla, tasnia yetu tuiweke hapa. Na mama ndiye alivyosema, kazi iendelee, tuendelee na sanaa yetu. Ngoja nivae na kofia kabisa, kwa sababu ya kitu kimoja. Uh, ah, ili jambo la sasa hivi ni jambo kubwa sana nimesema hivi ni hapo nyuma nimeweza kitu kizuri sana. Nataka kutoa zawadi, lakini lakini naomba mashabiki msichukulie tofauti kama jinsi mnavyochukulia. Naomba tuweke upendo na msisitizo kwenye hili ambalo mimi nimeamua. Unajua H Baba Family Awards huwa natoa hizi tuzo kila mwaka, lakini ni kwa mapenzi yangu nimeamua nitampa tuzo Diamond Platinum kutoka kwangu mimi mwenyewe H Baba. Nimeamua tampa tuzo Alikiba kutoka kwangu mimi H Baba. Lakini kwa leo nitatoa tuzo kwa Je Shi, tampa tuzo yangu kiukweli kwa album aliyotoa album bora High School ni album bora. Konde Boy Jeshi, popote ulipo, Harmonize, hii ni tuzo kutoka kwangu mimi mwenyewe, haijatoka sehemu yoyote. Kwa mapenzi na kile ulichokifanya, mimi ndio nimeamua kukupatia tuzo, lakini siwezi kuwaacha mashabiki bila kuwapa zawadi yao, ni kosa kisheria. Mashabiki, mashabiki, mashabiki, siwezi kuwaacha bila kuwapa zawadi yenu mashabiki inabidi niwape zawadi yenu kesho mapema kabisa, niwape zawadi. Mimi ni mwanamuziki naitwa Hechi Baba. Kesho asubuhi nawapa zawadi yenu mashabiki. Yaani ukiamka tu nenda moja kwa moja kwa Hechi Baba pale, kachungulie pale kwenye YouTube channel yangu nenda kwenye Instagram yangu, nenda sehemu zote husika ambapo mziki wangu unapatikana, utanikuta hichi baba, nimetulia tuli, nakupa zawadi yako. Lakini leo nina zawadi um, zawadi ziko tatu kabisa, lakini kwa leo nataka nitoe zawadi moja. hizi zingine zisubiri, nitawapelekea wasanii husika mwenyewe. Tutoe kwanza e. kwa hekima, kwa heshima na mchomoa mwali kama jinsi alivyo, na hizi zingine zisubiri, eh, nitazipeleka kwa heshima kabisa. kwa heshima kabisa. Hii ni tuzo ambayo nimempatia Harmonize Konde Boy Jesh kwa albamu yake bora ya High School. Ukitazama hapa utaona ni sura ya Harmonize na picha kwenye albamu yake. Vizuri kabisa utaona sura ya Harmonize Konde Boy Jesh na nyimbo ishirini za Harmonize kwenye album yake ya High School. Hii ni tuzo bora kabisa kuliko tuzo ambazo watu wanafikiria. Lamani unayoiona hapa, hii ni lamani ya nchi yetu ya Tanzania kwenye hii tuzo. Tuzo ni za H Baba mwenyewe, H Baba Family Awards ambazo mimi natoa kulingana na mtu kile kitu alichokifanya. Ninazo mbili na, na tuzo ya Diamond Platinum na tuzo ya Alikiba nayo na, na tuzo za mashabiki. Tuzo ya mashabiki ambayo kesho natoa tuzo kwa mashabiki, yaani mapema tu asubuhi watapata zawadi yao kwa H Baba. Hiyo ni zawadi ya H Baba kwa mashabiki zake, lakini leo hii ni tuzo kubwa sana. Kama mnakumbuka, kwa mara ya mwisho kabisa nilitoa tuzo nikampa Harmonize ya album bora ya Afro East Mlimani City pale ilikuwa poa sana, na tuzo alikabidhiwa na rais pendwa, pia mzee wetu rais mstaafu Mrisho Jakaya Kikwete, baba yetu tunampenda sana, alimkabidhi tuzo Harmonize, tuzo ya heshima ya album bora ya Afro East. Leo mimi H Baba, mtoto wa Mwanza, Mr Mwanza, natoa tuzo hii ya tena, nampa Harmonize kwa album bora ya Afro, ya high school. Kwa hiyo nikitazama hapa, jamani, mimi <laughs> naomba kitu kimoja, hii ni ramani ya Tanzania, nchi yangu naipenda sana Tanzania, ni ramani ya Tanzania. Najivunia kwa hiki ambacho ninakitoa kwa roho moja, kiroho safi kabisa. Mashabiki wa Konde Gang inabidi mjivunie, mjisifie hili, kwa sababu msanii anapofanya vizuri anastahili kupewa pongezi. Hata we shabiki unaweza kutengeneza zawadi yako ya kumpa msanii wako pendwa si H Baba kwa sababu katoa mkanichukia na nini. Hapana, hapana. Na zawadi kwa sababu ya Harmonize, na zawadi kwa sababu ya Diamond Platinum, na zawadi kwa sababu ya Alikiba ambazo ni tuzo. Jamani, hii ni tuzo bora kabisa kabisa. Ukitazama hapo ilivyokaa imependeza sana jamani. Mimi unajua kuna vitu, hebu ngoja kwanza, ni wanafanya hivi kuna watu wa wakipewa tunzo wanaiweka design afu wanalala. Sasa na mimi nimempa msanii ambaye ninamkubali, na mimi naishikilia hivi, nalala kidogo. Bana Jeshi, ongeza juhudi mwanangu sana hapo ulipo, kaza kaza kabisa, mziki usogee, mziki wetu, tasnia yetu ya sanaa ikuwe. H Baba Family Awards. H Baba Family Awards. Uh, nataka niseme kitu kimoja, hizi ni tuzo ambazo unapewa na H Baba mwenyewe, sio mtu mwingine. H Baba mwenyewe, nikikukubali mimi mwenyewe, si kula wala si mtu aniambie chochote, ni mimi mwenyewe, ndugu zangu. Uh, ah, mi natoaga hizi tuzo kama H Baba tu kwa mapenzi yangu mwenyewe binafsi. Hata wewe una uwezo, kama unamkubali mtu unaweza kufanya jambo lako pia. Mimi kama mimi nimempa tuzo hii Harmonize Konde Bwejesh kwa album bora, album nzuri, album kali, nyimbo ishirini kali kabisa. Konde Gang for everybody wameupiga mwingi jamani. Kwa hiyo si kwamba ndo nimeishia hapa, nimesema hivi na tuzo zingine nazo ni za wasanii pendwa pia nitawapelekea tuzo zao, nitazungumza kama ninavyozungumza hapa pia. Na kikubwa zaidi uh, ni kwamba sintachoka kuwa mkweli na sintayumba kwenye ukweli wangu, hata kama nikiwa sipo sehemu ambapo nyinyi mnafikiria. Tuzo hizi nitakuwa natoa tu, kwa sababu wengi mnazikumbuka, nishawahi kutoa tuzo kwa mwanangu Tanzanite, mwanangu Afrika, nikampa na mama yao Flora Mvungi nilimpa tuzo hii juu taxi, nishakumpa kumpa tuzo hii duri saksi, nishakumpa kumpa hii tuzo ya mahali. Yani hizi tuzo nishazitoa sana sana sana sana na sana tena, na bado na tuzo za wasanii wengine tena ambazo nitawapelekea mimi, mimi mwenyewe. Leo naelekea kwenye shughuli, lakini baada ya shughuli nitaendelea na bara langu kama ninavyoeleweka kabisa, lazima ni yani tuzo lazima ziende kwa wahusika kabisa, lakini leo Konde Boy jeshi mjeshi wasema mtu akipewa ashika hivyo kwa niaba ya Konde Boy jeshi, tuzo kubwa kutoka kwa H baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba. baba baba ukimkubali mtu timiza hivi sasa ndugu yangu vijako <laughs> unaenda tu kuongea maneno, ufanye vitu vizuri kama hivi. Ah, nataka niongee kitu kimoja ambacho ni kizuri sana kwenye tasnia yetu pia, kwa sababu ya kitu kimoja. Unajua, sasa hivi serikali yetu ipo karibu sana na siku zote ipo karibu sana na sisi wasanii, basi na sisi tuwashike mkono, tusiwaache tushirikiane na serikali yetu sisi kukuza sanaa yetu pia kwa pamoja. Wameleta tuzo sasa hivi jamani. Tuzo ni kitu kizuri sana. Unajua mtu anapofanya kitu kizuri akipewa tuzo ndani ya nchi yake ni heshima kubwa sana. Yaani nchi lazima iwe na tuzo zake. Hili yani hii ni heshima sana. Pongezi sana kwa waziri waziri wa michezo, kwa kweli umefanya kitu kizuri sana sana sana. Big up sana sana ndugu yangu sana kwa ulichokifanya. Big up sana kwa Mama Samia, mama yetu kipenzi, rais wetu pendwa. Mama, asante sana. Mirabaa sasa hivi wasanii, yani ni jambo zuri, wasanii mkajiandikishe jamani, nendeni Kosota, nendeni Basata mkajiandikishe. Ukiwa mwanachama ni jambo zuri sana. Mimi leo ni mwanachama wa Kosota, leo mimi ni mwanachama wa Basata. Kwa hiyo hata kama likitokea la kutokea lolote chochote kitu familia yangu itapata, lakini msidharau. Naombeni kwa pamoja jamani, wasanii wadogo zangu mnakuja kwenye mziki, cha kwanza kajiandikishe. Na nyinyi wasanii wakubwa ambao mnapenda kudharau vitu mara nyingi, mmeona juzi Mirabando umeanza kwenda kujiandikisha. Mnatakiwa mjiandikishe, usidharau jambo ili Ni jambo letu sisi sote, ni jambo la nchi yetu sisi, sanaa ni yetu sisi, kujikuza ni sisi lazima tushirikiane na serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu ili tuweze kwenda wote kwa pamoja, kazi iendelee, ndio kitu kikubwa. Leo nchi yetu ina tuzo nzuri sana inatoa. Mimi hii nimetoa mwenyewe tu, hii ni mimi mwenyewe nimetoa kwa sababu ya Harmonize, Konde Boy Jeshi na Konde Gang for Everybody, lakini ni kwa mapenzi yangu. Kijana kama kaupiga mwingi, anastahili unampa sasa kuna tuzo za nchi yetu, jamani, wote kwa pamoja na wananchi, mashabiki, tushikamane kwa pamoja, yani tushirikiane kwa pamoja, tasnia yetu iweze kukua na ikue kwa pamoja. Mimi leo sitaki mtu aseme H baba sijui labda kwa sababu yupo karibu na Harmonize, labda hawezi kumkubali Diamond, hawezi kumkubali Alikiba. No, mimi sitaki hicho kitu. Hiyo kazi ya sasa 2022 ni kufukuza machawa machawa hawatakiwi, wanaharibu tasnia yetu, wanaiumbisha. Nataka tena niseme kwa serikali yangu mimi, machawa wanaiumbisha tasnia yetu ya sanaa. Mimi mwenyewe nawapinga wa machawa, siwataki kabisa. Mimi Diamond akifanya kitu kizuri taposti, Alikiba akifanya kitu kizuri taposti, Konde Boy jeshi mjeshi <laughs> mwanangu mwenyewe na ya posti kwa kwa pamoja tuungane kwenye hili kusogeza tasnia yetu iweze kufika pale inapotakiwa kufika. Tusikarishane tamaa, tupambane, tuweze kupambania sanaa yetu ya Tanzania, tuweze kufika pale ambapo panastahili. Big up kwenu, nitaendelea nitaendelea tena, nitakuja hapa hapa tena, nitaendelea tena kuwaelezea nini, kwa sababu sijamaliza. Naliwaambia sintomaliza, yani nitaongea, nitaacha punje nimeacha kidogo punje nije, nije nizimalizie tena, bado liko hapa, bado liko hapa, takuja kuongea tena. Na zawadi yenu mashabiki, na zawadi yenu mashabiki, nasema kesho na zawadi yenu mashabiki, mbali na kumpa Harmonize tuzo, nina zawadi yenu mashabiki kesho kuna zawadi kwa sababu ya mashabiki. Chibaba anatoa zawadi kwa mashabiki dunia nzima kesho naombeni mumsikize Chibaba kile alichokifanya kwa sababu ya mashabiki. <laughs> Eh, Chibaba eh, Chibaba eh, bana, kwa pamoja nyuma kamera kuna mtu mmoja mbaya sana wa mavideo madude makubwa makubwa makubwa kabisa. Ukifika Mwanza usisahau kumtafuta mtu anaitwa Ndambwe. Ni director Ndambwe ndo kasababisha yote, ni jambo la msingi. Mwanza lazima tusapotiane kitu kikubwa nilikuwa na mtu mmoja ambaye ni muhimu sana katika zile engo za hapa piga hapa piga piga tena hivi, wa kuitwa bwana harusi. E bana, leo umeupiga mwingi na tumeupiga mwingi kwa pamoja. Tukuze sanaa yetu, tusiweke matabaka, tusiweke kitu chochote, tubebane kwa pamoja, tuwapende wasanii wetu na mashabiki, mtupende sisi, msitubague, wote ni kitu kimoja. Asante, tuiombee Tanzania yetu na tuiombee sana na sana na sana amani ya nchi yetu, ili tuweze kuidumisha amani ya nchi yetu. Kwa pamoja tunaungana na mama tunasema asanteni.